my previous video aku cakap pasal Nita Cosmetics Bahulu Blending Sponge. Dalam video kali ni pula aku akan cakap pasal eyeshadow palette Deporting. Konsep eyeshadow palette depa ni, founder dia P Turkey and then dia dapatlah inspiration nak buat eyeshadow palette ni berdasarkan warna apa yang dia nampak dekat Turki tu lah. So, dekat sini nama dia Spice Bazaar. Maybe color pilihan color ni pun uh, macam ikut warna-warna rempah this eyeshadow palette has six shades. Suka aku katakan bahawa colour-colour ni sesuai untuk daily wear. Ah, penggunaan warna gelap ni juga boleh bagi twist dekat apa punya eyeshadow look which is you can also wear it for like a glam look I think macam yang apa nampak dekat mata aku ni lah macam extra, extra smoky sikit lah kan for information tak ada nama langsung lah dekat eyeshadow eh, palette ni. Now, let's talk about the price. The price for this eyeshadow palette like the teeny, teeny, teeny, tiny eyeshadow palette ni harga dia RM59. Dengan harga RM59 tu, hampa dapat 6 shade sahaja. Aku dapat ni pun aku tak beli dengan harga RM59 tapi aku dapat PWP purchase from their previous My Saber sale. Aku beli dengan harga RM1 sahaja. So, jom kita cakap pasal every shade dalam ni sebelum kita jump into the tutorials. The first shade is the highlight shade. This highlight shade ada shimmer lah for sure. Kamu boleh highlight dekat inner corner ataupun dekat bawah brow bone ni. Second shade is more like a jintan manis punya colour you have seen Cinta Manis, uh, macam itulah warna dia ya. So, this shade uh, is um, more like a matte shade. I think aku tak pernah guna warna ni untuk buat transition. Sebab for me, warna ni agak aneh sikit lah. Sebab aku pernah guna warna yang more like uh, skin color as a transition as transition as transition as a transition shade not this like colour hijau macam ni kan. Okay, the third shade is more like a nude pink colour. And dalam ni, apa yang aku notice, one, okay, the shade ni paling banyak shimmer lah. So, maybe this is a shimmer shade. Alright. <laughs> Oh, untuk colour yang keempat, okay, warna ni macam warna cinnamon powder sikit. Haa. I got it, I got it. This is a spice bazaar, okay? The finishing untuk shade ni, dia macam satin finish macam tu. Which is dia macam ada reflect sikit. Tapi tak macam shimmer macam tu. See? Boleh lah guna sebagai as transition color. The fifth shade is this one. Ini color dia warna macam grey. Tapi kan, bila swatch dekat tangan, bila macam kita turn around tu, dia nampak kalih kot ni warna lain. Kalih kot ni, warna lain. Tak mana kena cahaya tu kalau kelabu. And tak lain tu nampak koko. <gasps> So the last shade is like uh, like a deep brown. Okay, deep brown is a must have in every eyeshadow palette. It's a versatile shade. I love it. So this eyeshadow palette, pemilihan warna dia for me uh, macam soft soft brown macam tu. So sangat sesuai untuk nak pergi kerja, nak pergi shopping, nak pi market, pi mana-mana lah, pi Aman Central ko, IOI City Mall ko. Sesuai lah pakai hat ni. Tapi, you also can use this eyeshadow palette untuk night event. Contohnya macam apa nak pergi dinner, ada event malam, jamuan ke, apa-apa ke, party ke. Untuk tutorial eyeshadow palette ni, aku nak buat something yang kelainan. I've seen someone did this before tapi aku cuba nak terapkan dalam channel aku lah. Aku akan buat day I look makeup and then daripada day I look makeup tu aku akan ubah kepada night makeup. Ha. <gasps> Macam mana tu? So, let's go. So, for day makeup, I'm taking this shade hmm. as my transition color. So guys, I'm so sorry kalau muka aku nampak macam menggelikan sekarang. Aku tengah try foundation baru and it turns out to be really really cakey on my face. I'm taking the same shade dekat dekat bawah. This shade. So I'm taking my finger and then just put it at the front to deepen out the crease, I'm taking the same shade yang mula-mula tadi ni, this shade to really darken the crease. Take the first shade to highlight the inner corner. I love highlight inner corner sebab dia buat mata kita nampak lagi um, lifted tau Ambil warna kau gelap tadi Lepas tu gelapkan bahagian luar mata And bawa buat macam eyeliner Bawa ke depan sikit And then jangan lupa blend sampai nampak macam tak ada garisan kasar warna yang sama juga ambil berus yang halus macam ni and then smoke dekat lower lash line bahagian hujung mata saja jangan bawa sampai ke depan lepas tu ambil warna kelabu tadi tindan dengan warna yang kita letak awal tadi lah and then jangan lupa tambah-tambah warna tu sampai sampailah warna dia jadi pekat untuk nak bagi intense lagi tambah warna koko lagi and jangan lupa blend ya blend blend blend blend blend sampai nampak elok nak bagi nampak glam lagi ambil lah uh, ah, glitter liner ke ataupun yang ni glitter yang pada letak dekat bahagian inner corner so kalau pun nak tambah eyeliner pun okey juga tapi aku malah guna eyeliner sebab tak mau ambil risiko dekat eye loop yang aku dah buat ni tau. Selalunya bila duk buat tarik sikit, sikit kuih tebal, kuih jadi Cleopatra, aku tak mau. No. Okay? lah tutorial untuk day and night makeup look. So when you watching this video, if I reach um 100 subscribers, I will give this eyeshadow palette to someone who is lucky. So the giveaway kena tunggulah sampai aku betul-betul 100 subscribers. Doa-doakan aku cepat-cepat dapat 100 100 subscribers. And jangan lupa tengok video aku dekat sini like this two videos. One, two, three, four. So, thanks so much for watching. Jumpa next video. Bye!